Mec sur ta peau nous le pensons vraiment que dans le rêve français Tu ne sauve pas le roi <laughs> La rem, ça veut dire, la rem, ça veut dire, la rem, ça veut dire, La rem, ça veut dire euh, rapid eyes movement. Les yeux en mouvement rapide. Comme les drogués de drogue dure.